j'ai décidé de faire un guide des alternatives euh, pour euh, amener l'information au grand public, c'est-à-dire de synthétiser tout ce qui existe en alternatives concrètes à Montpellier sur chaque domaine, donc éducation, alimentation, agriculture, économie, de permettre au public d'avoir un endroit, euh, une source gratuite et un accès libre où on puisse un peu, c'est comme au restaurant, avoir son menu et choisir sa cause et y aller quoi, tout simplement. ça s'est matérialisé principalement par un guide. C'est une compilation euh, de tout ce qui existe d'un point de vue euh, agriculture, alimentation, éducation, euh, transport, mobilité, économie voilà, pour, bah, pour s'impliquer au quotidien dans la ville. mon but, c'est de les mettre en lumière. C'est En fait, je crée rien, je lis les choses. Donc l'idée, encore une fois, c'est de synthétiser toute l'information et de la balancer au grand public. Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, euh, les solutions, elles existent. Enfin, il n'y a plus grand-chose à inventer. Euh, il s'agit surtout de les communiquer. C'est un problème de communication. Et d'ailleurs, je remercie On Passe à l'acte ben, pour le travail incroyable qui, est fait, parce que, à mon avis, quand on parle de transformation sociale, la prochaine étape, c'est ça, c'est euh, communiquer l'information quand je vois qu'il y a des milliers de vues sur les événements aussi que je communique euh, sur, euh, sur Internet. Et donc, euh, mine de rien, je sais qu'il y a des gens qui vont se rencontrer. Moi, je peux être sous ma couette chez moi et je sais que ça va transformer la société. En tout cas, y participer. Donc, on n'a peut-être pas des retours concrets. C'est juste diffus dans la société. Mais ce simple sentiment de faire partie de la solution plutôt que du problème, c'est franchement euh, ma plus belle récompense au quotidien. Parce qu'en fait, hein, à, mon avis, on est en train de vivre un paradoxe. C'est que quand on parle aux gens, euh, ils ont l'impression qu'il qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, alors qu'il n'y en a jamais eu autant. C'est juste incroyable ce constat-là. Donc euh, encore une fois, voilà, j'ai, à mon avis, j'ai mon rôle dans la société, c'est un peu le même qu'on passe à l'acte, c'est de mettre en lumière euh, les acteurs du changement euh, et de permettre aux citoyens de s'outiller et de pouvoir militer du côté des solutions qui est traduction vraiment de, cette époque où, les citoyens sentent qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'éventuellement ils peuvent y prendre part au changement. comme je dis souvent, ce que ça m'a apporté, euh, tout sauf de l'argent, mais tant mieux parce qu'à mon âge, j'ai pas tant besoin d'argent. Donc ça m'a apporté des compétences, du réseau, euh, des souvenirs, euh, des opportunités, une ouverture même spirituelle. donc ça m'a rendu heureux et après tout, pourquoi vit-on si ce n'est pas pour être heureux J'aime bien dire que j'ai été payé en, en, réseau, en estime, en légitimité. Et, d'ailleurs, ça m'a par exemple permis euh, carrément de donner des cours à la faculté. Donc, c'est, j'ai pas été rémunéré en euros, mais finalement, euh, sur le long terme, à mon avis, ça m'a, ça m'a servi. On fait des choses qui nous paraissent avoir du sens, et au pire, ça marche. Au pire, ça nous revient en positif. J'ai pas de religion, mais je crois beaucoup au karma. Et en tout cas, j'ai pu vérifier qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de bons retours euh, là-dessus. sur le site internet, on n'a pas de, de, numéro de milliers de vues. Euh, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont remercié, bah, enfin qui ont, avaient trouvé ça génial, bah, qui avaient envie de faire quelque chose, de s'engager, mais qui savaient pas encore par, enfin où s'adresser, euh, par quels moyens, et du coup euh, se sont dirigés par exemple vers Alternativa, qui essaye comme ça de de lier les alternatives concrètes entre elles et de les faire connaître au grand public. Et Alternativa leur a donné le guide, enfin leur a, leur a indiqué le guide. Voilà, après il y a Demosphère aussi, c'est un agenda des alternatives à Montpellier que j'ai essayé d'entretenir euh, tant bien que mal. Donc quand on tape Alternative Montpellier, vous tombez soit sur Alternativa, soit sur Demosphère. Il y a aussi une page L'Alternative Montpellier 1. En retour de voyage, j'avais l'envie d'être utile, d'avoir une utilité sociale, de rendre un peu au monde euh, ben, ce que des centaines de personnes ont pris le temps de m'apprendre. Et euh, quitte à militer, je voulais être plutôt du côté euh, des solutions. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est l'envie d'être utile et d'être du côté des solutions. Donc déjà d'être entouré de gens positifs qui sont plus sur... sur comment qu'on fait quoi en gros, plutôt que bah, sur bah oui le système est pourri. On peut l'imprimer, en gros ça donne ça. Bon là il n'est pas en couleur mais peu importe. Voilà, ça s'appelle l'alternative 1, hein. C'est une euh, liste euh, un peu toute bête, euh, voilà. l'alternative, qu'est-ce que c'est Deuxième ligne, à quoi ça sert Comment ça transforme la vie concrètement et puis site et contact, et puis suivante. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer, juste trouver votre place, un peu comme trouver votre cause, quoi et allez-y. Donc à la fin, par exemple, il y a aussi quelque chose qui peut être assez utile. Euh, j'ai essayé de géolocaliser toutes les AMAP, donc les lieux de distribution, il y a les adresses juste après. Les AMAP et les jardins partagés ben, pour pouvoir jardiner plus, proche de chez vous. Le but, c'est de chaque année actualiser la, chose pour mettre en lumière les acteurs du territoire qui tentent de faire la différence. Parce que des associations, c'est pas ce qui manque à Montpellier. On s'aperçoit à l'Antigone des associations qu'il y a des milliers d'acteurs, mais finalement, quand euh, il s'agit de transformer la société, bah, malheureusement, il n'y a pas tant de monde que ça. Et moi, c'est ça l'idée que j'ai voulu faire avec ce guide des alternatives, c'est de mettre en lumière ce qui concrètement euh, transforme les choses. Donc euh, c'est pas que des associations, c'est des collectifs, c'est aussi des squats, c'est des lieux euh, d'expérimentation, de permaculture, d'expérimentation sociale, voilà, euh, d'innovation sociale. Donc c'est plus ou moins institué, plus ou moins institutionnel. Et à mon avis, il faudra compter sur tous ces acteurs-là, sur toute cette diversité d'acteurs pour pour faire émerger ce nouveau monde que tout le monde appelle de ses voeux. l'a avis aujourd'hui, les problèmes de notre époque, les contradictions du capitalisme, euh, bon, on commence à en avoir fait le tour. Euh, maintenant, je pense que ce qu'attendent euh, les Français et tous les Homo sapiens du monde, on va dire, c'est plutôt des solutions, des solutions concrètes. À mon avis, si ce que craignent les élites, c'est que que les citoyens s'informent et deviennent indépendants et commencent à comprendre comment euh, vivre euh, sans dépendre des institutions en place. Et donc, euh, quand je parle d'indépendance, c'est c'est jardiner avec des jardins partagés, c'est avoir son compte à la nef pour ne plus participer à la spéculation par exemple. Enfin, c'est tout un tas d'alternatives et croyez-moi qu'il y en a dans chaque domaine aujourd'hui. Et en fait, euh, les élites ou les politiques, ce qu'ils suivent, c'est leurs intérêts politiques et leurs intérêts politiques qui se traduisent en termes de vote. Et donc, en termes de vote, ils essaient d'avoir l'opinion publique. C'est pour ça qu'il y a un travail énorme sur les médias. Et je remercie encore une fois, on passe à l'acte, d'être une, sorte de, de contre-média positif, citoyen. Ça aussi, c'est un bon signal, c'est que les médias euh, traditionnels, on s'aperçoit que leur audimat commence vraiment à baisser. Ça, c'est un bon signal. Alors que, euh, inversement, euh, sur Internet, sur enfin des web télé, des, même des associations comme Alternativa qui commencent à avoir beaucoup plus d'exposition, de, de, crédibilité, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. on se sent impuissant. Et ça, c'est terrible. Parce qu'autour de nous, du coup, quand on n'est pas positif ou quand on cherche pas à s'ouvrir, ben, on est entouré de personnes qui, qui font pour le coup plus partie du problème que de la solution. En fait, c'est terrible parce que ces personnes-là viennent me dire aujourd'hui, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est l'époque. Et j'ai envie de la répondre, mais en fait, vous êtes la cause du problème que vous, que vous dénoncez, quoi. Parce que si vous, vous, vous faisiez partie de ces personnes qui qui essaie de faire avancer les alternatives, la convergence, tout ça, de s'impliquer au quotidien, bah vous, vous êtes la masse, vous êtes le grand public, ce qui est quand même le prélude à la démocratie, enfin la démocratie avec un, un grand D, quoi, la vraie politique. Sauf qu'aujourd'hui, euh, il y a la maison de la, démocratie à Montpellier. Bah, nous, on a essayé d'y aller, hein, mais elle nous était, on n'était pas les bienvenus, quoi. Et pareil, quand je suis allé voir euh, la métropole de Montpellier avec mon guide des alternatives et m'ont dit que c'était génial comme initiative, par contre qu'il fallait supprimer ça, ça, ça, ça, parce que ça rentrait pas dans leurs critères. Bah, c'est qu'il y a une hypocrisie politique parce que euh, dans les alternatives, dans l'écologie, il y a des millions d'euros qui tournent. Il a fallu que ce soit quelqu'un comme moi au RSA euh, qui euh, commence à faire une compilation de ce qui existe sur le territoire. c'est juste pas normal. Euh, alors que pourtant, il y a un besoin qui est reconnu par tous, mais les, les, les moyens suivent pas. Alors que dans les discours politiques, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, il y a une urgence climatique, il y a le besoin euh, de conscientiser les citoyens, il y a le besoin de faire circuler l'information, mais dans les faits, ben, effectivement, euh, Alternativa, euh, sur, le sur le village des alternatives, on n'avait pas eu une seule chaise de la part de la mairie, de la métropole. Euh, après, il y a eu une reconnaissance sur le tard, sur les années suivantes. voilà, moi aujourd'hui, j'essaie de trouver un emploi, c'est difficile. alors que, à mon avis, j'ai des savoirs qui sont utiles pour la communauté. simplement, bah, si vous avez envie de faire la même chose, rapprochez-vous de, vos collectifs locaux, pourquoi pas d'Alternativa, pourquoi pas envoyer un mail à On passe à l'acte, parce qu'il y, a, des gens qui font des choses géniales et qui ont des savoirs euh, impressionnants. Euh, plutôt que de réinventer le monde et de réinventer un guide, essayez déjà de vous inspirer de l'existant. Donc euh, identifiez les acteurs de la convergence, parce que malheureusement il n'y en a pas tant que ça. Et donc euh, de là, ben, vous, pourrez être, vous pourrez être dirigé vers euh, les acteurs de votre territoire. Et il y a aussi des maps en fait sur Internet et avoir euh, un aperçu géographique des, des initiatives qui existent sur votre territoire. Donc n'hésitez pas à faire une sorte de compilation. Moi si je l'ai fait, je pars du principe que tout le monde peut le faire. J'étais pas un spécialiste des alternatives. Donc euh, il n'y a plus qu'à et euh, il y a de la place pour ça et il y a le besoin pour ça. À mon avis, il y a aussi un public qui est, prêt même à, mettre pourquoi pas quelques, euros là-dessus. Si vous pouvez faire un, appel à, à, financement participatif. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'en sentais pas le besoin. Mais euh, en tout cas, voilà. Euh, n'hésitez pas à le faire euh, et même à vous rapprocher de moi. Moi, je suis prêt à, aider avec plaisir le nouveau monde est déjà là, il n'y a même pas besoin de, l'inventer, quoi. faut juste le pousser, c'est-à-dire le communiquer, le, le faire connaître, plutôt que passer son énergie à, à critiquer l'ancien monde. Enfin, je veux dire, la finance, les, les, contradictions du capitalisme sont en train de, de le détruire euh, de lui-même, quoi. Donc, il y a, il y a surtout besoin, aujourd'hui, on a besoin de, de soldats de la convergence. Euh, sur les alternatives et les solutions écologiques, sociales, politiques. on n'a pas besoin de gens spécialisés, on a besoin au contraire d'intelligence multiple, de personnes qui lient les choses entre elles et qui répondent à la complexité de notre époque, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tout est lié et donc on a, besoin comme ça de, mettre en valeur les interactions entre chaque domaine. Bah, aux personnes qui voudraient suivre un peu le même chemin, c'est utile socialement, donc ça, ça paye en bonheur. Et puis, euh, c'est utile professionnellement aussi. En fait, c'est comme un diplôme, ça dépend ce que vous en faites. Euh, vous pouvez militer des années, mais si vous n'y trouvez pas le sens ou si vous ne faites pas le lien avec les enjeux de notre époque, au final, ben, il n'y aura pas tant d'opportunités parce que euh, vous vous serez enfermé dans une niche. Et, aujourd'hui, à mon avis, euh, des gens spécialisés, il y en a beaucoup. On a besoin de gens qui se spécialisent dans la généralisation, <laughs> c'est-à-dire qui se spécialisent dans la convergence en fait. Euh, et, qui lie euh, toutes ces choses-là qui existent. Parce qu'il euh, y a plein de gens formidables qui font des choses grandioses, mais qui n'ont pas le réflexe de les communiquer. Et c'est quand même terrible parce que si on fait quelque chose de sympa, mais qu'on ne le communique pas, bah, c'est terrible à dire, mais c'est presque comme si on ne l'avait pas fait. Mm. Alors que, si on arrive à avoir les médias avec nous, parce que c'est quand même quelque chose à la mode et qui est à le vent en poupe, Enfin, j'encourage euh, les gens à suivre, euh, à suivre cette voie parce qu'à mon avis, aujourd'hui c'est peut-être encore un peu tôt parce qu'il n'y a pas de reconnaissance des institutions. J'ai l'impression qu'on est un peu en avant, en tant qu'avant-gardiste, un peu, euh, on trace un chemin qui n'est pas encore pavé. mais dans 5 ans, dans 10 ans, à mon avis, tout le monde courra après ses savoirs et j'ose espérer quand même que, euh, même si le capitalisme est encore en place, le capitalisme euh, euh, verra cette opportunité bah, de mettre en avant les, citoyens, les acteurs du changement, l'écologie, parce que le but, c'est pas non plus de tout détruire, le but, c'est de, continuer à vivre et de trouver des formes d'interaction sociale qui soient pas au détriment de la planète. S'il fallait faire une fiche recette, ben, vous vous mettez devant votre PC, vous essayez déjà de démarcher euh, les, les, réseaux d'alternatives, donc comme je disais Alternativa par exemple, et puis après vous prospectez. Il y a des initiatives en France qui existent à Paris et qui existent ailleurs, qui se déclinent sur les territoires. Ça vaudrait le coup de faire un guide euh, des alternatives de l'Hérault. Ou... a fait une grande fête euh, au parc euh, de la moisson c'était génial, sauf qu'à la fin, le public m'a dit « c'était super aujourd'hui, maintenant qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, j'aurais voulu leur tendre le guide des alternatives. Donc je l'ai fait, j'ai lancé la première vague, et après, bah, ça a intéressé du monde, donc la démarche était participative. J'ai lancé un un Framapad, pardon, euh, en disant euh, voilà ce qui existe à Montpellier, j'ai fait un appel à contribution, j'ai eu quelques contributions, et de là, bah, on a mis tout ça en forme. Je pense que déjà, les... j'ai fait deux tours du monde en fait, et ces voyages euh, ont franchement changé ma vie, ont changé qui je suis, et ceci complété à mon cursus de développement social et de sociologie. En fait, j'ai découvert à quel point j'étais le produit de mon environnement, et à quel point, c'est dur à dire, mais tout mon entourage, de mon enfance et de ma famille et de mes amis était euh, enfin, de leur environnement et qu'au euh, final on décidait pas grand chose euh, dans nos vies, même ce qu'on pense penser. En fait, il y a des gens qui réfléchissent à ce qu'on devrait penser. Et donc euh, voilà, l'opinion publique est travaillée. Et puis effectivement, il y a ces contradictions du capitalisme qui me paraissent évidentes. J'ai voulu euh, effectivement militer du côté des solutions. En fait, avec Internet, l'accès est, libre à tous. Donc, euh, donc si on est curieux de ça, on peut accéder à l'information. Pour accéder au guide des alternatives, c'est assez simple. Vous allez sur Internet, vous tapez Alternative à Montpellier, vous tombez sur le site. De là, il y a l'onglet euh, Guide des alternatives. Vous cliquez, il y a Télécharger le guide des alternatives. Donc vous allez télécharger un PDF que vous pouvez ouvrir euh, avec vos logiciels et que vous pouvez imprimer. Et donc ça va donner un peu le même rendu que, que j'ai entre les mains. Donc vous pouvez l'imprimer en livret. Euh, ce guide des alternatives, je vais essayer de le disséminer un peu partout dans la ville. Si vous voulez le, lien euh, exact, c'est alternatiba.eu slash Montpellier slash guide. voilà, c'est un lien assez simple. En fait, c'est du volontariat, c'est du bénévolat, c'est du travail militant. Ça doit être euh, une vingtaine d'heures de prospection, à actualiser, euh, à se tenir euh, informé. Un travail de recensement de ce qui existe et d'actualisation pendant l'année. Disons que, pour faire simple, si nous on fait rien, la prochaine génération aura plus le choix. Et rien que pour ça, en fait, on n'a juste pas le choix d'un point de vue moral.